dan selamat kembali kita kembali semula di dalam channel Safwan hari ini kita akan main game yang bertajuk Slit Mountain. Slit Mountain. Maknanya apa ni? Ah dia punya mulut ni panjang, okey. So tanpa buang masa, marilah kita kita akan main bahasa US, okey. Start game. Alright, kau lah sendiri, okey. Kita baca sama Ah ha, kan nampak? Dia punya mulut tu kena kena kena ni apa? Kena potong daripada telinga ke telinga. So kuchi sake ona. Sure. Alright. Um. Okay, so ini bos kita cakap kita. Alright. So Oh memang memang tak ada voice acting eh. Alright. So kita akan pergi ke bangunan tu lah yang dikatakan ada pembunuhan tu. Baca je, baca guys. Aku mana nak baca, okay? Kau baca lah. Aku baca dalam hati je. Niat je. Oh, okay. There you go. Gameplay. Ha. Hotel tu yu ka. Ooh, sound dia. Aku rasa aku dah naikkan brightness dia. Hopefully tak ni sangatlah. Tak gelap sangatlah. Alright. So that kau nampak lah. Kalau gelap sangat, GG ya. <laughs> Hopefully. Right. Semuanya okay? Okay. Tak adalah gelap sangat. Good. Oh, Tuda Akio da yo ne. Kunya isu ni shigoto suru Bando Seiji da. 俺はもう地下でタスクリストに取り掛かってるぞ。やあ、政治。今夜も一緒に仕事できてよかったよ。今からチェックリストに戻るぞ。チェックリスト。この場所の噂、聞いたことあるか高田さんのメモを見ると、何もかもが不気味だぞ。聞いたことはあるけど、怖いもんだから考えないようにしてる。ああ、大丈夫だよ。 妖怪とか幽霊とかそんなものは実在しないから大丈夫だよパニックになったりはしないから恐怖に対処する方法を知ってるんだん何するんだ歌うんだ <laughs> くだらね Right Window check e v e Cara tengok balik atas. <laughs> Oh ni Check if every window is locked Okay Okay Sure Flashlight Oh ada Alright Oh ada ada flashlight Okay tu Alright So kita ada pintu ni Alright Seji Oh Seji pergi bawah Kita kat atas I see Ni boleh buka ke? Uh, ni ada jalan lain. Okey, tak apa kita buat uh, uh, second floor dulu lah. Eh, second floor pula. First floor dulu tengok apa yang apa yang ada dekat first floor. Kita explore dulu tempat ni. Alright. Oh, boleh buka. Tak nampak sangat lah button dia. Okey, ada periuk-periuk. Boleh crouch ke game ni? Tak boleh. I see. Oh. Oh, ya. Yeah. Kita dapat collectible. Nice. Good job me. Oh, tak boleh lari game ni. Enggak boleh lari. So aku tak sure sebab aku punya grafik card macam penuh. Aku maybe akan kurangkan sikit kualiti dia. Sekejap eh guys, be right back. Okay. Aku dah rendahkan kualiti dia. Hopefully, uh, tak adalah stress sangat dekat aku punya ni. Okay, lock. So, kita teruskan kita punya penyiasatan. Oh, boleh buka. Nice. So ada painting Ada globe Belakang globe ni ada apa-apa ke? Gak ada Oh ada kuda Okay Eh benda tu main bayang aku gila Okay so ni lock Oh ni walkie talkie dengan ni okay Dengan uh, Flashlight okay aku rasa oh. aku nampak something tadi boleh interact oh ni Okay, kau baca sekali. Yes, yes. Okay, you are beautiful. Yes, yes, yes. Alright. Oh, senyap pun tak ada bunyi ni. Lambat jugalah jalan kan. Nak kena jalan kaki pula. Lambat jugalah. Kita kena perhatikan kau-kau ada kelibat ke apa kan. Alright tak ada Yang tu Jepun ni guys So kita pergi kanan dulu Sebab kanan lebih afdal katanya Alright, Ada dua jalan Kita pergi yang ujung ni dulu Oh Oh ada tempat cucuk eh Oh ni healing healing oh, Ada healing eh Apa ni Resident Evil Ada healing Uh, ada Yakuza macam ni ya. Uh, boleh buka. Oh, So ini tempat yang dia kata gate tu kan dalam objektif kita. Ya, objektif. Ah uh, check every window is locked. Ah uh, lock roof. Yep. So itu adalah jalan dia. Lah. Oh lampu tu berkelip tadi. So kita kena cari something untuk potong. Akirarenai na. Kagi no kakatta doa ga aru kedo, kore futsuu no koto nano ka? Akiru beki ka? 俺たちの仕事は、あの場所をそのまま保存することだ。チェックリストを見て、侵入者がいないかどうか確認する。だからドアを開けたり、最古な奴がデザインしたものに触れちゃいかんぞ。デザインってどういうこと知らないのか噂だと あの家は最古な奴が自分でデザインしたもので、秘密の部屋や罠がたくさんあるらしいんだ。おー、まらしい。そんなことは信じてないがな。一応気をつけておけ。き開けられないな。いや、来て、来てくれとティンカー、はい、来てくれとオブジェた Okay, dah ada Nino. So, tak buka lagi. Maybe yang ni pun tak boleh juga. Oh, boleh. Cool. Yang ni tiba-tiba boleh. Interesting. Oh. Okay, ni boleh. Secret ke? Nope. No secret. Anything here? Yang boleh di pick up? Oh. Dalam pasu ni mesti ada benda. Pasu ni aku main usik je ni mahal pasu ni. Right. So tak ada apa. Oh tingkap. Mado. Check kanryo. Okay. So satu. Dia dia nak berapa? Lima eh. Okay bo satu. Mado. Check kanryo. Dua. Okay. Alright, baru dua. Kita perlu cari lagi tiga tingkap. Oh, tingkap ni tak kira. <laughs> Oh, tingkap ni tak kira. Ni tingkap. Eh. Task wa mou uwatta ka? Kocchi wa kocchi de kodou shiteru ga. Shoumei ga ochitete taihen nan da. Flashlight, okay. Oh. oh. So, dua tingkap uh, jap. Sini maybe boleh tadi sebab ada ada dialog eh. So ya yeah, okey tak ada. Gerak gerak gerak. TV ni tak ada nak kacau aku ke? Dia sunyi ni yang buat buat cuak ni guys. Sunyi ni macam risau aku kadang-kadang. Dengan sunyi ni. Hmm, kalau macam tu tingkap mana lagi? Ni tak boleh masuk. Tingkap ni So tingkap tingkap bawah aku rasa. Ini ada tingkap ke? Okey tak ada. Alright. Tingkap tingkat bawah. Let's go. Oh ada ni lah. Ada surat. Greek Medusa. Okey. Ada surat situ aku pun tak sure. Okay. Okay, mana tingkap kat sini lah Tingkap kat sini Ada lagi tiga tingkap Macam mana aku boleh terlepas tingkap kat sini Alright Okay, tiga tingkap Dia nak suruh aku check je kan So Yeah. Oh, gelap pula. Masalah juga nak buat kerja mencari tingkap ni. Eh, jap. Bilik tu tadi terbuka ke? I don't think so. Aku tak ingat pula ada bilik kain ni. Jap, kain ni... Oh, aku masuk sini tadi. Tapi aku tak cek tingkap. Yup. Now I'm checking. Kono madu mo dai. ¿Qué? Mado. Dah. Right. Okay, aku dah check dah. Lepas tu? Wih, tapi ni jatuh lah tiba-tiba. Wow. So, sekarang baru aku check yang dekat chain lock tu. Which is... Atas ni aku rasa. Okay. Sunyi semacam ni lah. Okay Chain check Right Flash Flash F to equip flashlight Okay dah Right lepas tu Wow Wow Oh pintu ni Nice Wih ada Ada kakak lah Sekejap Ini ke kucing suke? 誰なんだあなたは私をあららな、なんだって教えてください私は綺麗ですか Am I pretty? Yes, you are pretty. Okay. you are. Kan dia kata kalau tanya kena cakap yes kan. So aku jawablah yes. Moshimashi? Kikoeru ka? Iru ka? Akio wa? Akio dad. Oi, dou shitan da yo? Oh. Nande henji shinai nda? Mitan da. Okay, aku hati. Nani wo itteru nda? de la l l 停電があって発電機の調子がさらに悪くなったみたいで電気がつかないんだよ。お前は分かってないんだ。俺はあの女を見たし話したんだ。あれは口裂け女だ。口裂け女。Ini bahasa Jepun lah kan. Tajuk 侵入者の可能性があるからこっちに来て発電機を直すのを手伝ってくれ。その女のことは後回しだ。 Okay Update update update update Ah, uh, ah, Okay tak ada update Dia suruh pergi bawah There you go Oh this Wah aku dapat this lah Aku boleh guna untuk Bilik yang ada Bilik yang ada this tu kat mana Kat sini Tingkat bawah kot Tak ingatlah bilik mana Oh sini sini Boleh lari lah Eh boleh lari eh Nice Okay bilik ni ada this eh Eh bukan Bukan bilik ni Ah bilik ni lah Eh bukan Entahlah aku tak ingat Ui Aku tak ingat Bilik mana Tapi ada bilik ada this lah Aku tunggu jap Ha, boleh lari ni senang sikit kerja Bukan bilik ni Bilik ini Yeah Let's go Weh gelap weh tak nampak apa Tengok okay, Kita pakai ni Use Alamak lagu copyright Lari lari Lagu copyright Lari Aku tak adalah nak explore kat situ lagi Sebab dah dapat disk tu aku rasa satu item Satu ni lah kot Boleh tahan seram dia ni Tengok Nasiji 地下室のドアの鍵かかってるから。何倍さんがいないのがさしセージ、聞こえるか鍵がかかってるぞ。おい !What t あくぎる。ー、すあ、あ、 Oh boleh buka dah ni Yes Tutup Wait eh, what Ini jalan apa Oh ada pintu Uish, Banyaknya pucuk Sabar Tutup tutup Risau pula Okay Let's go Ahem One family member was killed by another family member It was family of four Father, mother, son and daughter Alamak ni puzzle lah guys Okay one family member witnessed the murder Another family member helped the murderer Alamak the family member that witness the murder and the family member that help the murder are not the same gender. So laki dengan perempuan uh, jadi saksi dengan tolong, okay. Yang paling tua uh, dan juga witness uh, bukannya jantina yang sama. So yang paling tua antara bapa dengan mak dia, okay. So antara bapa dengan mak dia The youngest member of the family and the victim are not the same gender One family member Oh so maknanya yang mati mungkin um, Anak perempuan dia Alright Okay The family member that helped the murderer is older than the victim Oh so maknanya Kalau bapa dia tolong Kalau anak perempuan dia mati So maknanya pembunuh dia mak dia lah. Kan? The father is the oldest family. Oh ni dia betul lah. Ha iyalah tu. Sebab yang tolong yang paling tua kan? Ha. Sebab yang paling tua lepas tu lagi tua daripada uh, the family member that have the middle is older. So bapa dia tolong pembunuh. So bapa dia paling tua. Nombor dua, nombor dua yang tak tua mak dia lah kot. The youngest family member is not the killer. Ha, yang, yang, yang muda tak bunuh. So antara mak dengan bapa dia lah. So bapa dia dah jadi dah jadi yang tolong kan ya sebab paling tua sebab mak dia lah jawapannya hantarlah korang ah, mampu semua korang ni apa oh mother yes first try let's go Right. so aku dapat key hello gelap nak mampus okay alright cool sekejap key apa ni key to the basement lah ah, kot aku aku suggest. Right. Pocong hilang dah agak dah. Gerak lu apa je. Aku tak kisah sangat pasal collectible ke apa guys. Alright. There we go. Running make, makes more noise and more evil. Oh, so jangan running ah. tak apa pula ni. Oh ni ada benda. Upstairs b e h i 俺はここにいるぞ。どうしたんだまったく、ドアがロックされて出られなくなったか。おの、せじ、マティラせじ。持ってるな。無線機も機能しないし、修理するか。だって言ったじゃないか。 悪いが俺はもうここにはいられないああやだ助けてください Tasquete. Gimana sampai ke sini ni m a m p r i g h t Aku sempat nak explore sini, tak apa kita cari tengok dulu. Sebab aku tak tahu kita dah kena han ke belum ni. けられないな。Lagu macam rancak. So upstairs kepala, upstairs kepala. Let's go. Upstairs kepala. Aku rasa dia dah ada dah. Wei bunyi apa tu? Wei wei wei bunyi apa tu? Ini bilik yang tadi tu No Wrong door Kucing sakit eh? Oh kucing sakit Wih wih Sekejap Mana dia Ni aku tengok orang main So aku tahu lah Okay Alright, there we go. Kapak, let's go. Useful tool, let's go. Hey! Doh. Kejut aku. Wih, kejut siap tu. Oh my god. Aku dah agak dah. Berdebah, berdebah. 脇を無線を直したぞ歩いてるのが聞こえるが鍵を探してるのか何を言ってるんだ俺は2階にいて 今鍵を取ったところだぞああ待た誰かが聞こえるぞ地下を歩く音だ早くこっちに来て助けてくれ助けて dengan suara pecahnya oh, oh itu auto save oh bagus lah dia dengan taskete dia ni oh, cantik pula ni Aku memang tak sprint lah Aku takut dia detect Itu je Alright guys Aku takut dia detect So aku dapat key apa tadi? uh, you can unlock. Dia tak bagi tahu key apa ah. Apa ni? Aduh, nipu tu. Nipu siap. kita ni Aduh menipu siap tu Mana aku nampak dia kat mana Dia memang spawn je Nipu Okay Janganlah main macam tu Mainlah adil sikit The footstep Habislah Habislah member dia Oh regen regen Habis Kena bunuh lah Dengan kunci sakit Ona bunuh dah kawan kita Gigi Gigi dah kawan kita mati dah Seji no Seji Gigi <laughs> ha. Seji dah Gigi ya So aku rasa kalau kita pilih salah jalan Dia akan tembus uh, Dia akan bunuh kita lah Maksudnya dia tikam kita lah okay? Right Unlock desk drawer okay, what? What desk drawer? nampak macam ada berkilat-kilat. Ha, dapat pun. Desk drawer eh. Ha. Tak silap boleh, boleh kapak dia ni Tak tahulah kan Okay desk drawer. Desk drawer mana pula? Desk drawer mana pula? Oh tu, dah terbuka lah pintu ni. Eh, pintu ni aku datang tadi. Oh, aku tahu desk drawer yang mana. Dekat atas. Yap. Ada satu desk drawer. Dekat atas ada satu desk drawer Tak silap lah. Tak sebab aku tahu kalau nak bunuh dia eh, Sebab lah memang lah kan Game ni kan famous Alright Legenda dia kan famous Jadi aku tahu yang Sekejap Nak bunuh dia kita kena ada darah Okay bukan sini Aku tak ingat kat mana Yang atas ni Yang yang bilik yang ada disk tu lah Yang atas ni tadi tu intruder okey so maknanya bawah lah boleh tahan jugalah creepy juga ah game ni rasalah kan aku pun pakai volume 200 ni baru kau tahu kan okey tutup sebab memang suruh kepung pun sini so memang suruh aku kepung pun sini so aku rasa drawer ni tak silap lah kan sebab tadi boleh interact ke macam bukan okey oh dua Right. Um, attacking her with blood of her victim. Ah. Itu dia. Kita kena trigger ni dulu. Baru boleh. Oh, ada key lah. Ya? Okay, dapat key. Key, key untuk apa? Fire escape to the roof. Key? Key apa ni? Aku tak tahu ada ada kot pintu yang berkunci lagi. Oh, jap. Pintu yang kat bawah kot. Pintu pintu ni dah buka. So ada satu pintu kat atas. Yap. Tapi sebelum tu mari kita ambil sampel dulu. Harap aku pilih jalan yang betul lah. Dia antara kiri dan kanan tu tak tahu mana satu yang betul. Kalau salah kau kena tikam. Dia macam main teka-teka pula. Aku rasa kali ni kanan betul kot. Oh. Hei! Buat apa ni? Ya Allah! Otak lah dia. Wow, wow, wow. Boleh pause tak? Boleh pause. Guna jap. Item. Use. Halo ah, habis lah aku aku biarkan dia. Hey, hey. Matilah aku, matilah. Kritikal matilah, matilah. Aku yang kan. Salah jalan. Jap. No! Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Aduh sayangnya Ini ada aku Ha ha No aku punya healing Aci dia lah Yes Jaya Okay Aku rasa berjaya kot Oh dia jagalah situ Ha. Aku dah tak ada healing, mampuslah aku. Good job. Aku tak tahu mana pintu yang boleh keluar ni. Sini bukan. Bukan. Oh, pintu ni, pintu ni. Yes. Aku dengan nyawa ayam-ayam ni mampulah. Okay, tak apa. You got this. Okay, apa ni? The goblin really like the painting. Oh, itu ke? So, apa ni? uh, biru, hijau, merah. Right. Kelabu at ah, tengah sekali. Okey. Okey, biru biru, hijau, merah. Dah. Biru hijau lah sampai. Dia go. Kau kenapa kenapa? Yo yo. Uh, nasib baik. Oi, oi, Kemana? Mau mati lah aku. Ya Allah. Ha. Dang you. Okay, dia checkpoint kat sini. Okay. Kena ready, kena ready. Kita terus start. Lari je lah No no ah, Tak okay Ah Ah Sekejap kau ada apa-apa ke Allah menggeletak-geletak kau Sabar Ah aku nak buat apa ni Oh tak tak boleh buka pintu Oh Oh Oh player Bukan benda apa ni Pemotong Right So sekarang aku keluar dah ke Udah dah dah Okay So aku nak pergi mana sekarang Aku kena turun bawah Kena pergi ke bot cutter tu Aku rasa Wih Boleh tahan Boleh tahan takut mati Bukan F me atas F F F F F Sini Kan Oh sini sini betul Tingkat atas gila Tutuplah pintu Okay there you go Use Potong Kasih potong oh, Save There we go Save guys save Yeah save Woo! Yes Alright So next stage Allah mak gagak pula dah Patut aku naikkan sikit brightness Silap So apa ni? Pintu Oh Oh Oh ada healing lah Ambil lah Oh sini ada healing Okay Okay lalu sini Tak apa dah safe It's okay Aku ada Aku ada Aku dah tak ada healing Oh no Should I? Yes. Jangan banyak tanya Okay Pergi je Healing Yes Right Sabar-sabar Kita tengok apa yang ada dulu Sebelum kita buat apa-apa Baca Tengok kita kena jawab yes je guys So kita kena buka pintu tu lah Yap. Kena buka pintu tu Wah! Alamak Tongguri koro koro tongguri ko Oike ni hamatte sa taihen Tojo ga tete kite kyou wa Oh, belah kiri boleh pergi pula dah. Oh oh. Jalan apa pula ni? Jalan sempit pula. Weh. Astagfirullahalazim. 私はまだ綺麗よおのおの料理がいつとは Kita pergi sana, dia pergi sana. Baik, baik, baik, baik. Smoky, smoky. Okay. Alright. Oh no! Okay. tu ada bawa kat sini Ha? Buka pakai ni lah Syaiton Okay So key tu buka sana kot Hil hil hil hil Right Use Okay uh. Cikgu dah buka. Okey, jadi kat mana sekarang? Jadi kat mana sekarang? Ni apa? Oh, collectible. Okey, satu lagi aku tak tahu kat mana. Aku termis aku rasa. Mana tadi jalan? Weh, cuak tu. Aku nampak tadi belah, belah sini dia ada dua key kan? Eh? Mouse jangan nak disconnect mouse Alright Slow and steady Sabar Tahan Tahan nafas Baik-baik jangan mati Pintu dah terbuka Slow-slow Jangan tamak Jangan sprint Spin last minute! Watashi, ima kirei de sho? Am I pretty now? Yes! We wait. Ha? Aku mati, aku ingatkan. Maybe kita tulis no kot kan. Eh. Kena, pilih no kot baru kita boleh ketuk dia kot. Wait what? Aduh, aku nak ending lagi satu tu bunuh dia tapi tak okey lah, salah satu pun lah, mana-mana pun lah. Okey, kalau main dua kali dah tak takut dah kan? Kau macam mana? Okey, aku akan buat balik. Alright, aku akan buat balik. And then aku akan dapatkan ending yang lagi satu tu. Aku tak tahu kena pilih apa. Aku akan pilih yes. Kena tipu. Bohong betul lah. Oh, kita boleh load checkpoint. Maybe? Oh, boleh. Yup. Yes, boleh. Okay. Okay. Yeah, yeah, yes. Right, right, right. Boleh ya, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Oh, tapi tak di healing. Oh, tak apa. Alright, boleh. Boleh, boleh. Jangan give up. So, yang tu ending tu kita mati tau. So, aku, aku kena pilih yang titik-titik ke? Ha! Tak sabar, tak sabar, tak sabar nak ending ni. Tak sabar, okey, okey. Right. Yes. Maybe aku dah ambil titik-titik tu kot. Tak apa, kita buat semua ending. Tak ada masalah. Okay, healing. Watashi wa kire desu <laughs> okay. コロコロどんぶりこお池にはまってさ大変途上してきて今日は Nasib baik checkpoint dia dekat situ. So bagus, itu aku cuba lagi. Kerana apa? Kerana kita kena mencuba lagi. Sebab rugilah kan kita dah dapat kapak berdarah kot. Sayang. Woi, ujuk aku lagi sekali. Kenapa kau ulang balik benda yang sama? Yelah, of course kan. Okay. Bahaya, bahaya. Tu dia. Aku baru nampak, ya Allah. Aku yang bayang dia. No, kau tak cantik. Dia tanya diri dia cantik ke tak, guys? Tak cantik, tak cantik. Kau tak cantik. Kau buruk. Kau buruk. Kau buruk. Kau tak cantik. Lajulah dia ni bergerak Laju, laju, laju Laju macam pelesik laju dia There go Alright Should be good We win Alright So aku maybe kena pilih titik-titik tu kot Takpelah at least dapat ending aku mati Bagus tu bagus Okay Alright so itu ending aku mati Cuak si game ni walaupun aku dah tengok orang main, huh, tapi kalau kita sendiri main rasa weh rasa. Alright. Kau kena main. Kau kena takut sekali dengan aku. Macam biasalah kalau korang takut sekali dengan aku. Kau tekan button like tu, kau share video ni biar orang lain terkejut. Right. Tadi aku pilih yes. け私今綺麗でしょグレカッパーやっチュースやべまさかディアープロレオあーあーおいワネピンワネピンやりゅうにゃりイエス Kalau bunuh uh, cakap no pun mati juga. Sama je. Alright. Yeah, bandur saji mampus kan. Ha, kawan kita tu mati. Um, lepas tu kita kena tangkap polis. Lepas tu polis tak dapat nak buktikan yang kita bunuh. So, ya yeah, kita terlepas. Yang first tadi tu bukan kita mati. Kita jadi macam Joker tu lah. Eh, Joker tu kan. Ha. Satu lagi satu tu matilah. Yang ah, inilah ending paling best. Okay? So, itu dia. Aku sanggup eh guys. Ulang balik part tu. Semata-mata untuk korang uh, itulah dia slit mouthed ataupun uh, kuchi sake one <laughs> one and eh, mama tetare one <laughs> okay so kita akan jumpa lagi dalam uh, video akan datang kalau korang suka dengan video ni macam biasalah korang pun tahu nak buat apa korang like korang share kalau korang uh, ada suggestion macam ni ada seorang viewer yang suggest terima kasih banyak-banyak korang boleh suggest lagi game-game horror walaupun aku ada je game horror yang aku akan main tapi kalau ada viewer punya cadangan kita cubalah tengok game tu macam mana kalau rasa nampak macam seram kan lah kita main okay? so terima kasih banyak-banyak kita jumpa lagi dalam video akan datang uh, ya yeah, bye-bye jumpa lagi Assalamualaikum dan bye-bye